Hey everybody this is Brajesh और आप देख रहे हैं सी ए बी एन फोवेंट्री क्या आप एक कंपनी रन कर रहे हैं और उसके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल फीचर अवेलेबल है कमेंट करके बताइए यदि नहीं तो नोट कीजिए ऑडिट ट्रेल फीचर को फर्स्ट अप्रैल 2023 से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का हिस्सा बनाया जाना मैंडेटरी हो गया है हर कंपनी के लिए फर्स्ट अप्रैल 2023 से ये मैंडेटरी किया गया है कि वो अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में in which it maintains its books of accounts audit trail की सुविधा को ऐड करें ऑडिट ट्रेल में एक ऑडिट लॉग होना चाहिए जो किसी भी समय किए गए मॉडिफिकेशन के साथ साथ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा companies audit and auditor rules 2014 audit rules को भी एमेंड किया गया है जिसमें auditors are now required to report as part of the audit report कि क्या accounting software use by the company being audited has the feature of recording audit trail that is audit logs the audit trail feature was operational throughout the financial year and had not been tampered with and such audit trails have been retained for the period as statutorily prescribed. Companies would need to ensure that audit trail captures changes to each and every transaction. Changes that need to be captured may include when changes were made who made those changes and what data was changed कंपनियों को यह इंश्योर करने की आवश्यकता होगी कि audit trail captures changes to each and every transaction each and every transaction changes जिन चेंजेस को कैप्चर करने की आवश्यकता है उनमें शा, शामिल हो सकते हैं when changes were made who made those changes and what data was change so gentleman tight your belt and get the necessary changes in your software if you run a company so that this condition is complied with. ध्यान रहे ये सभी कंपनियों के लिए मैंडेटरी है और अभी तक किसी भी कंपनी को चाहे वो छोटी या स्मॉल ही क्यों ना हो कोई भी एग्जेम्पन इस प्रोविजन से नहीं दी गई है थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपके मन में अभी भी इस इशू पर कोई क्वेश्चन या सवाल आ रहा है तो कमेंट करके बताइए हम उसको रिजॉल्व करेंगे